Wajib dah bagi adik Bang Edith di beta jumpa orang kaya Tapi Pemerintah gaza je peng IDT Cuba fikir peng dan dino hotaba bajuku urang kaya Hai budiman Rubah kenan pemerintah Thank you. pressure